¿Qué es el enjambre? El enjambre es una raza de hombres palo. Su aspecto es similar a los insectos. Se dividen en tres subrazas. Los obreros, quienes son los encargados de realizar todos los trabajos pesados. Los soldados, que se encargan de la protección de la colmena. Y los príncipes, encargados de la organización de la colmena, del comercio, ya sea en caravanas o en puestos de las colmenas dedicados a este. Los enjombres, comúnmente llamados, son asexuales, no tienen sistema reproductor. Entonces, ¿cómo se reproducen? Para eso existe una cuarta subraza, la reina, encargada del nacimiento de nuevos trabajadores para la colmena. El tanque de metal que lleva pegado a su estómago funciona como incubadora o cámara de clonación, del que salen todos los miembros del enjambre. Todos trabajan por la colmena, sin ambiciones propias ni sentimiento de individualidad ponen por encima la supervivencia de la colonia más que la de sí mismo. Si un individuo se aleja por demasiado tiempo de la colmena, perderá el control mental infundido por las feromonas de la reina. Obtendrá el sentimiento de libertad y al mismo tiempo depresión y falta de propósito. Perdido completamente este enlace, puede morir por falta de feromonas simplemente no logran soportar las casualidades que le esperan en su solitario viaje. Si logra sobrevivir, será despreciado por las colmenas y no podrá volver jamás. Hay tres diferentes tribus por todo el mapa. El enjambre occidental, pacíficos y comerciantes. Son vegetarianos que se alimentan de cactus u otros alimentos basados en plantas. Todas sus bajas habilidades para cazar en contraste con sus grandes formas de cultivo y recolecta de alimentos. La reina se encuentra en una isla al oeste, pero no le gusta hablar con nadie. El enjambre del sur, territoriales y agresivos. Tienen todas sus colmenas en el sur y es el único enjambre que tiene un rey. Al rey se le considera un tipo de deidad al que se le hacen sacrificios en su nombre. Pero no tiene mayor inteligencia que un animal. Y por último, los neblinos, caníbales locos. Son grupos de enjambres acechando para capturar y comer cualquier tonto que se atreva a pasar por las islas de la niebla. Perdieron su reina y se enloquecieron se dice que los que abandonan su colmena se volverán parte de sus filas. Puede que haya sido un parásito, un hongo que suelta esporas, que los controle o después de morir su reina, la hayan seguido todos los demás, volviéndose muertos vivientes. No hay indicios de que esta raza existiera en la antigüedad, no por lo menos como se le conoce en estos tiempos por lo que no hay textos que hablen de ella hasta después de la caída del Segundo Imperio. Tal vez vinieron de una tierra a través de los mares. Es la raza con menos historia de la que se conoce. ¿O no?